اتنی انوسنٹ شکل آپ کو لگتا ہے پیپرس دیپرس لکھمت احتجاج دوران احتجاج کے کورانجاج یہ گئی چینل چنل د اخبارات یم یم چھ government government government controlled controlled controlled اد بس تی ان کا مر چکا جگہ ہوا نہیں ہے شہید مغبر نیو اس عیدگاہ اس عید فردوس کالنی جس شیلنگ کر تو کری پانے اخبار پٹن سو شیلنگ کر کی پیو پتھر اس کے جنازے کو ہم نے نیچے رکھنا پڑا پھر دیکھو کتنا سارے لوگ بھاگ گئے پھر یہ نیچے گیا بعد میں وہاں وہاں پہ گیا مطلب اس کے ساتھ اس کے ساتھ گیا باہر تک باہر تک چھوڑنے پھر جب اس نے دروازہ بند کیا ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کیا تھا وہ پھر سے کھل گیا تھا اس نے واپس ایسے لیا تھا نا اپنے ہاتھ کو ہاں۔ تو اس سائڈ پہ پورا مطلب یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے اس نے ایسے ایسے اس کو کنڈی کو پکڑا تھا نا کنڈی کو کھینچ رہا تھا ہاں۔ اندر کی اور اندر کی اور کھینچتے وقت اس کو یہاں سے آ گیا میں نے جب اس کو دیکھا امی وہاں پہ تھی اس نے اس کو ایسے ایسے رکھا تھا اس کو بول رہی تھی جنید سم بامبر کیا تو چک ٹھیک یہ گو خبر کا پرتاس میں نے اس کو بولا ذرا چھوڑو میں نے اس کو چھید چھید دے کے مجھے مجھے سیدھے لگا یہ یہ پیلٹ پیلٹ پیلٹ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے میں میں نے نے اس اس اس اس اس کو کو کو کو پہلے آنکھوں چیک کیا آنکھیں آنکھیں ٹھیک ٹھیک امی بولا نقصان دہ نہیں نہیں ہوتا ہوتا سے سے انسان زخمی لیکن مر جاتا کوئی بھی کی اب یہ ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے کان پہ خون دیکھا مجھے لگا اس کو کان میں آیا ہے لیکن پھر جب ہم سورا گئے انہوں نے سی ٹی اسکین کیا انہوں نے بولا اس کو یہاں پہ برین پہ آیا ہے اس کو لیکن انہوں نے بولا مائنر چوٹ ہے سب ڈاکٹر ڈسکس کرنا بہت پت کن نظر میں بوزن کی پلس والی کڑھس بہت ککھری نیبر مے نیا بوزن بہت ٹور ڈاکٹر اس وقت یس دھوڑا سا یھت آمت سہ مسلسل کھیل کرپریٹ یتھ برین تھوڑا بلڈ کلاٹ گومت تمہیں وجہ سب آپریشن کے بعد بھی انہوں نے بولا سیونٹی فائیو پسینٹ آپ کا بائی ٹھیک ہے پھر میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے ہنس کے مجھے بولا کس نے کہا آپ کا آپ کے بائی کو کچھ ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے ایسے ہی بولا ایسے ہی بولا اس ڈاکٹر نے مجھے نام اس کا نہیں پتا لیکن میں دیکھ کے اس کو پہچان سکتی ہوں مجھے کس ڈاکٹر نے کیا کیا بولا مجھے سب کچھ یاد ہے دوسرے ڈاکٹر نے مجھے بولا سیونٹی فائیو پرسینٹ وہ ٹھیک ہے ایبڈومن میں اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی کرٹیکل سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی